Ten Ten one. Sorry. Sorry. one. Sorry. Sorry. What? Sorry. Sorry. one. You negative hearted people. n e g a t i v h o t t e r people. t 你。干嘛？我哪里吵到你啦？哎。哈哈哈！哈哈哈！来来来来来，生气。生气。哎，你说生气表情，生气。啊。不生气多一点啊！这样。 啊，OK OK，OK， <laughs> 你做个相心的反应，哈哈哈，相信， <laughs> 嗯，好，来来来，你你你，哎，这样子也好啊， <laughs> 这样子 OK 啊。 你马上走一下，可能一下吧，就重的就一下。你大声一点，还要大声啊？当然啦。哎，等一下，可能大力打他一下，他就大声。 <laughs>